bienvenido a este segundo estudio sobre la oración y la intercesión. Ya sabes que estamos en el mes de la oración, en el mes de la intercesión. Y durante todo este mes vamos compartiendo algunos pequeños estudios para aprender a orar de forma más eficaz. ¿vale? La vez pasada compartimos em, la idea de hacer una lista de oración y por qué necesitábamos de esta lista. Esta vez vamos a hablar de por qué necesitamos de orar junto con otras personas. Si no está en nuestro grupo privado Facebook, puede añadirte aquí en, en el texto de descripción. Tendría que estar un link para entrar en este grupo privado donde puede compartir tu solicitud de oración y puede orar también por la solicitud de oración de otras personas. Pero muchos me preguntan, apóstol, pero ¿por qué necesitamos de orar juntos con otras personas? Ya tenemos nuestra relación personal con Dios, ya estamos orando por nuestra eh, lista de oración, por nuestra necesidad de oración. ¿Por qué necesitamos de orar con los demás? Bueno, esa es una arma, una herramienta muy poderosa que tenemos. Si vamos a la palabra de Dios, en Mateo capítulo 18, el versículo 19, Dice así, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les hará hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí Jesús está hablando y nos va a dar una clave muy importante para que nuestras oraciones puedan ser más eficaces, que es la oración de acuerdo. La oración junto con otras personas, serían dos o más mejor, y nos va a decir algo, y cuando nos ponemos de acuerdo sobre esta oración, cuando vamos a orar por las mismas cosas, esta oración se va a poner más fuerte. Es un poquito lo que en física se llama sinergia, que significa que cuando dos fuerzas se van uniendo, lo que va a ser la, suma de estas fuerzas no es la suma, sino es algo más fuerte. Y así es con nuestras oraciones. Si vamos orando dos o más personas de acuerdo, entonces lo que pasa es que no solamente se suman nuestras oraciones, es como se, se, van a multiplicar, es como se, se van a crecer de una forma así fuerte que, como dijo Jesús, en la tierra, cualquiera cosa que pediré, le será hecho. Entonces, si tú quieres recibir contestación a tu oración, y es una oración muy difícil, es una oración que ha sido, eh, ha estado peleando por mucho tiempo, pues tiene que unirte a otras personas y orar de acuerdo a esta solicitud de oración. Por eso la vez pasada hablamos de hacer una lista de oración y por eso también tenemos este grupo privado Facebook no solamente porque vamos a compartir enseñanza como esta, específica, para que todo el grupo la puedan aprovechar, y también va a haber otros pastores, amigos, eh, líderes de iglesia que puedan compartir sus enseñanzas, sino también porque podemos poner nuestra solicitud de oración y otras personas más puedan orar junto con nosotros. Porque no necesitamos eh, de tener una relación con Dios eh, como una beca solitaria, solos con Dios. No, eso es equivocado. También hay que entender que hay un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo no solamente es la iglesia local, sino que es una iglesia nacional e internacional. Jesús murió con su sangre no solamente para ti, sino para más personas. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de orar para los demás. Tenemos la responsabilidad de orar para los hermanos que necesitan, para orar juntos. Y esto es la clave que Dios nos dio esta mañana, la oración de acuerdo. Bueno, puede ser que tú ya sabes todo esto, pero nunca lo has hecho. No solamente tenemos que entender y saber cosas, es cuando las vamos a poner en práctica que estas cosas funcionan. Entonces la exhortación para este mes de oración es ponerte junto a las personas a orar para que la oración de acuerdo pueda hacer su trabajo y que puedan llegar la contestación de Dios desde el cielo, porque le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces la contestación no va a llegar de un hombre, la contestación no va a llegar del gobierno, no va a llegar de otra hermano. La contestación de una forma sobrenatural te va a llegar directo por el cielo. Dios mismo, Padre, te va a contestar y te va a dar lo que tú, junto con tus hermanos, está orando para pedir. Y hasta entonces esto es todo, no queremos hacer enseñanza muy larga, pero lo que queremos que puedan ser efectiva. Y por esto decimos, noviembre va a ser el mes de la oración, el mes de la intercesión, para que más personas se puedan ir formando, preparando y puedan tener una oración más eficaz. Por eso te quiero invitar a, a este grupo privado que tenemos y poner tu solicitud de oración. Por eso quiero saludarte, un abrazo y hasta luego.